сәлем достар біз бүгін биология пәнінен жетінші сыныптың тоқсан бойынша жиынтық бағалаудың екінші тоқсандағы тапсырмаларын орындайтын боламыз біздің арнаға жазылып лайк басып отырыңыздар биология пәнінен екінші тоқсанға арналған э, жиынтық бағалаудың тоқсандық жиынтық бағалаудың тапсырмалары бұл жерде бірінші тапсырманы орындаймыз өсімдік тасымалдау жүйесінің сызбасы берілген бұл жерде жапырақ және тамыр бірінші және бірінші және екінші өткізгіш ұлпалар арқылы қандай заттар тасымалданады а варианты тек су және органикалық заттар в варианты органикалық заттар және тек су үшінші су мен минералды тұздар және қанттар д варианты қанттар мен су мен минералды тұздар бұл жерде бізде жауабы жапырақта су мен минералды тұздар екінші қанттар болады екінші сұраққа кетеміз тұйық қан айналым тән ағзаларды анықтаңыз дейді бізде төрт вариант берілген төрт вариантта төрт түрлі жәндіктер берілген авариантты жүзім жауын құрты шегіртке өрмекші екінші вариант жауын құрты алабұға бақа тасбақа с варианты қолтырауын шортан шаян сарышаян д варианты өрмекші үйрек көгершін кесіртке бізде бұл болады в варианты жауын құрты алабұға бақа және тасбақа бұл жерде тұйық қана төмендегі суретте жапырақтың ішкі құрылысы берілген жапырақтың в және е e құрылымдары фотосинтездің жүруіне ықпалын түсіндіріңіз дейді яғни бізде жапырақтың ішкі құрылысы берілген суреттен көріп отырсаңыздар бұл жерде бізде жапырақтың в және е e құрылымдары значит мысалы мынау в құрылымы мынау астындағысы е e құрылымы бұл тоқсандесінші жүруіне ықпалын түсіндіріңіз дейді яғни бұл в жоғарғы эпидермис жұқа күнді өткізеді екіншісі е лепкесі газ алмасу көмірқышқыл газы және оттегі яғни қарап тұрсаңыздар осыларды өткізеді келесі сұраққа ауысайық берілген суретте өсімдік тасымалдау жүйесінің құрылымдары бейнеленген бұл жерде флоеманы анықтаңыз дейді мынау бір екі үш осы үш құрылып берілген осы жерден флоеманы анықтаймыз бұл флоема мына үшінші төменге қарай түсіп тұр осы флоема келесі тапсырма суретте берілген ағзалардың тыныс ә, тыныс алу мүшелерін анықтаңыз яғни атаңыз дейді мынау қоян шегіртке то есть жәндік бұл дәуіт деген жәндік осылардың тыныс алу мүшелері қоянда өкпе жәндікте түтік арқылы тыныс алады көлбақа дернәсілінің тыныс алу мүшесін анықтаңыз дернәсіл кезінде яғни балыққа ұқсас кезінде желбезектер арқылы алады, ересектер өкпе және терісі арқылы алады. яғни дернәс кішкентай кезінде яғни дернәсіл кезінде балыққа ұқсас желбезектер өйткені олар суда жүреді ал ересектер кезінде өкпе және теріс арқылы демалады бұл сұрақ түсінікті болса келесі сұраққа өтеміз жануарларды заттарды тасымалдауға қатысатын мүшелерді атаңыз заттарды тасымалдайды бұл жүрек қан тамырлар <coughs> өсімдіктің жерасты мүшесінің суретін зерделеңіз анықтаңыз бұл жерде а әріпі беріліпті яғни а әріпімен таңбаланған құрылымды анықтаңыз тамыр тамыр түкшелері а әріпі тамыр және тамыр түкшелері осы құрылымның мен оның атқаратын қызметімен қалай байланысты екенін түсіндіріңіз дейді міне осы құрылымның атқаратын қызметін түсіндіріңіз дейді тамыр түкшелері топырақтан суды сіңіреді балық және шаян суда мекендейді осы ағзалардың тыныс алу мүшелерінің ұқсастығы мен айырмашылығын сипаттаңыз ұқсастығы бұл балық пен шаянның тыныс алу мүшелері желбезек өйткені екеуі де суда тіршілік етеді сондықтан екеуінің де тыныс алу мүшесі ал айырмашылығы шаянның желбезегі кеудесінде ал балықтардың желбезегі жұтқыншағының екі жағында бұл сұрақ түсінікті болса келесіне өтеміз адамның өкпесінің құрылыс ерекшелігі атқаратын қызметімен қалай байланысты екенін түсіндіріңіз өкпе э, бұл кеуде қуысында орналасқан шымыр кеуекті жұп мүшелер оң жақ өкпе бөлікаралық жүлгілермен бөлінген үш бөліктен ал сол жақ өкпе екі бөліктен тұрады өкпенің сыртқы дөңес бетін қабырғалар қоршайды ал ішкі ойыс жүрек жақ бетінде өкпе қақпасы орналасқан өкпе қаңқасы арқылы негізгі бронхлар өкпе артериялар шүйкелер кіріп веналар мен лимфа тамырлары шығады берілген суретте фотосинтез үдерісін зерттеу тәжірибесі берілген бейнеленген міне сурет қарасаңыздар суға кішкене жапырақты то есть э, өсімдікті салған және төбеден күн түсіп тұр бұл жарық түсіп тұр бізде сұрақ фотосинтезге әсер ететін факторларды анықтаңыз фактор бұл температура жарық э, күмісшіл концентрациясы екінші тәжірибені қысқаша сипаттаңыз фотосинтез қарқындылығы жарықтың ара қашықтығына бөлінген оттегі және көпіршік саны көпіршік саны су өсімдігі тынысалады фотосинтез бөлінген газ арқылы оттегі шырпы жанады міне қарап тұрсаңыздар шырпы жанды оттегі бөлінді мхм оқушылар зерттеу жүргізді бізде пробирка көрсетілген яғни пробиркада қараңғы жерде жапырақты салған жарық жерде жапырақ салған және бақылау үшін жапырақ салған а в с деп берілген бұл жерде фольга дейді мына жерде аксу қараңғы жерде фольга шықты жарық жерде аксу шыққан берілген пробиркаларда қандай өзгерістер байқалатынын сипаттаңыз акцио көрсеткіші және аксуы лайланды дейді зерттеу үшін оқушылар не себепті үш пробирка алғанын түсіндіріңіз үш пробирка алу күндіз қараңғыда бақыланатын дейді тәжірибені дұрыс шығу үшін қандай көрсеткіштер бірдей болуы шарт әк суының бірдей көлемі жапырақтар көлемі бір өсімдікте бізде сұрақ жануарларда тұйық және ашыққан айналым жүйесі болады дейді бізде фотосурет бар суретте берілген ағзалар қан айналу ерекшелігі бойынша топтастырыңыз дейді бізде бұл жерде суретте көрсетілгендей суретте бірінші суретте маймыл екінші суретте құрбақа үшінші суретте құс берілген төртінші суретте ұлу бесте шұбаршаң алтыда тышқан жетіде сегіз аяқ сегізде шаян яғни осылардың қан айналу ерекшелігі бойынша топтастырыңыз дейді яғни біз бұларды топтастырамыз бұл жерде қан айналым бойынша бір екі маймыл бақа құс бір құс бесіншісі бізде шұбалша тышқан осылар тұйыққан айналымға жатады міне лайны тұйыққан айналым ал ұлу сегізаяқ шаян бізде бұлар ашыққан айналымға жатады қатты қан айналым жүйесінен ашық қан айналым жүйесінен артықшылықтарын анықтаңыз тұнық тұйық қан айналым артықшылығы эволюциялық дамуы бойынша әлдеқайда ілгері зат алмасудың жоғары қарқындылығы арқылы оттегінің қоректік заттарды жылдам жеткізеді достар біздің бүгінгі тжб сабағымыз талдауымыз аяқталды біздің видеомыз ұнаса лайк басып комментарий жазып достарыңызбен бөлісіп отырыңыз ең бастысы біздің каналға жазылып алыңыздар келесі кездескенше